好啦，十四點三啦。application software 應用程式咁喺手機咧或者平板電腦咧，例如 iPad 咧，咁嗰啲應用程式咧，我哋叫做 apps。咁嗰啲應用程式咧，其實有個特定嘅目的嘅，而且咧就要嚟做某啲特別嘅工作，specific t a s k for user。但係咧佢一定要 run under 嗰個嘅操作系統 （operating system）。咁啊，應用程式通常係～ 做 production 嘅啦 p r o d u c t i v i t y 啦，通讯嘅啦 c o m m u n i c a t i o n software 或者做多媒体嘅，或者做娱乐嘅，或者做教育嘅 education。咁例如平时我哋用開嘅 Microsoft Office 啊，或者 Google Doc 嗰啲咧，基本上都系屬於 productivity software。咁咧 productivity software 咧，基本上係包括咧以下呢依幾個嘅类别啦，例如文書處理啦，Word Processor 啦。 Spreadsheet、視訊表啊，即係 Excel 啊，或者咧 Google Sheet 啊，呢啲都係 spreadsheet 嚟嘅。咁啊，PowerPoint 咧、presentation software 啦 database、即系 S s 啊，咁樣點解叫 productivity 咧？因為通常咧，我哋都係揾佢嚟做啲 production，佢哋會整一啲嘢出嚟嘅，produce something。好啦，跟住咧到通訊軟件啦，communication software。 咁目的咧就係 enable 啲 user 咧同其他 user 去溝通啦，就透過一個電腦網絡。咁啊，例如包括啊 send email 啊、上網啊、啲 browser 啊，或者咧有叫 FTP 啊 （file transfer protocol），將啲檔案咧 send 俾一部 server，或者而家好流行嘅 instant messaging。咁啊，包括啊 Facebook 嗰啲 Messenger 啊。 WhatsApp 啊咁樣啊，咁啊國內嗰個咧叫叫微信，英文叫 WeChat。咁另外台灣人好興用嘅 Line 呢，都係咧 Instant Messaging Software。好啦，跟住咧 Multimedia Software，多媒體軟件，咁啊包括處理圖像啦、聲音啦、影片啦、動畫啦、Animation。咁呢啲軟件名稱嘅例子，其實我哋唔需要知，考試咧唔會出現嘅。 因為咧，佢一定會考啲商業軟件咧嘅名稱，但係呢個類別，我哋要知道。譬如，即係處理聲音嘅軟件，好簡單嘅啫，译翻 audio，即係聲音啦 e d i t i n g 編輯 software，咁剪片就叫 video editing software。咁啊，執相，咁啊其實都好少叫 graphic software 嘅，通常就叫做 image editing software。 咁咩網頁嘅寫網頁嘅就 web offering software。咁樣搞 stem 嘅咧，譬如做啲 3D m o d e l i n g 嘅，咁咧就用一啲 computer aided design cat software。例如我哋用過嘅聽日劇就一個 cat software。好，跟住到娛樂啦，同埋教育啦。咁都係娛樂咧，都係講關於 g a m i n g 嘅啦。 即係打機啊，或者你而家興講 e-sports 電競咁啊，同樣呢，呢啲例子嘅名呢，唔需要啦。況且呢度啲軟件呢，嗰啲名都勾晒㗎啦，十幾年前嘅全部都。但係同樣呢，我要留意呢個軟件嘅類別，譬如 game 嘅同埋 multimedia 嘅 software 啦，電子字典屬於 education 嘅，咪百科全書啦，或者 reference 嘅 program 啦。 都係屬於 education 嘅 software。咁另外電腦嘅世界裏邊咧，都真係好多自學嘅課程或者 program。咁佢就埋喺 education 裏邊咧，都比較多用嘅，因為咧個電腦好似個老師嘅角色一樣啊，負責咧傳遞一啲資訊俾個學生。